しながら45分間続けた <laughs> 結構序盤皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです、えー、今日はですね皆さんにご報告が <laughs> ご報告がありまして、えー、カメラを回しておりますここ 今私がいるベッドなんですがあことが起きたのは4月末ですね、えー、2ヶ月間リハビリを頑張ってもうちょっとでもう山形に帰りますよっていう時に、えー、朝10時半頃でしょうか起きた出来事なんですがリハビリ中に初めてうんぴぴを漏らしうんぴぴを漏らしてしまいました <laughs> もう のあの時の映像っていうのが残ってて <laughs> 残っててかうんぴっぴは映ってないんですけどその漏れてるよっていう瞬間こうリハビリ動画で収めていたのでそれがあちょっとこちらになるんですが この時にですねあのー、お腹がこう痛かったとかお腹の調子が悪かったっていうわけではないんですがなんかあれおならしたんかなっていう感じで初め匂いがしてきてえでも明らかにずっとなんか臭いぞって思いこれは爆発したなって思ってトイレに行こうかなと車椅子に移乗した瞬間にベッドの上に落としのが し物をしてしまったんですまあねなんかショックだったよ初めて人前で人前でっていうかなんかリハ中に漏らしたのは初めてだったからすごくショックだったけど私はもう着替えるしかないからすぐトイレに行ってあの落とし物はねあのリハの人にお片付けしていただいたんですどう ゆ <laughs> その本人本人そのその場にいた本人がいるんですけどどうどう思いましたかなんか気づいてた正直気づいてたはい、うん、で、うん、なんで言わなかったのそれを漏らしてるあでも匂いと完全に漏らしたかは結構境目が曖昧で、うん、うん、まあ、漏れても別に問題はないけど 人でその時2人で介入してたから、お互いに目を合わせて、どっちかなおならなのかなでまあタイミングがタイミングまだ全然なかったから、うん、あれだったらまあ先に移動して、うん、トイレにっていうのでも全然対応もできたし、うん、特別問題はあれであたふたはなく <laughs> 特別にもう言ってよ落とし物だけ、 <laughs> はい れてる瞬間にさ立ち会うって特別どうも思わないですどうも思わない、うん、あのお腹の形成を緩めてるから、うん、そういう施術をした後だったからすごくさ腸の活発が多分めちゃくちゃ良くなって、でなおかつチコトレのチコトレじゃないかえー、チコトレあの時 まあ、あの場合もでも骨盤前後傾ですね、うんまあ、でもまあ、腹部を使った腹部にすごく力を入れた時だったからなんかそれが多分交わりすぎて <laughs> 爆発したんだと思うんだよね。まあ、何が言いたいかと言いますと孫ちゃんでも爆発するんですよっていう <laughs> 孫ちゃんも全然排出の失敗があるし、まあ、実際その、まあ、リハビリ中に 漏らしてしまうこともきっとあるでしょうこれからも、私もあるかもしれないしいろんな人もこう漏らしたら嫌だなとか漏れてしまうこともあると思うけど、まあ、実際そのセラピストさん自体は漏らされたからといって別になんてことないし、うん、どうでもなんて声かけんのどう接すんのそうね 接する、うん、まあでも多分ことが起きてしまった時の対応はもう、うん、トイレ行きましょうかぐらいで、うん、そのさおズーンって落ち込んでたらどうするの帰ってきた時その方によるのですけど、うん、ママ子さんの場合は今はもういじってるっていう <laughs> 今マジで毎回まあそこでもそういうコミュニケーションも取れるようなリハビリをまずしてるので、うん特別そこをきっかけに壁ができたとかできないとかは全然 ないかなむしろそれをないようにリハビリの方で常にコミュニケーションを第一にやってるっていう感じですね、うん、そうやっぱここのスタッフさんはまず男性しかまだいないから、まあ、女性がもら女性としてもね男性の前で漏らすってさ、マジなんか女終わったわみたいな感じに <laughs> 実際別に女を売ってないけどねこの今のいる人たちの中に女を売ってないけどなんかそう思っちゃうなとか やっぱあるからまあでも仕方ないしねそこはね気にせずにまんべんなく腹部に力を入れまんべんなくお腹を緩ませそれが大事ですむしろ、まあ、逆に便秘の人とかいいよねうん今日打ち出しましょうみたいな打ち出していきましょうねみたいなそっからなぜかさここにおむつシートが が常備されるようになったんだよね <laughs> おいのそれお湯のうんちが原因ですかどうですかいやそうだよえ <laughs> そうだよそうだよまあでもクリニックさんから共有していただいたのもあるんですけど、うん、そのベと一回なんかすごい濡らしたでしょあそうあそうそうそうそうそんなことも言わない言わないでよ <laughs> 指だけじゃなくてねあの小さい方もさ横向きになってリハビリするときに、もう両取りパッドキャッチできないから横向きになると「あれ濡れてる」っつってそんなんでもさ敷いていかなきゃ難しいよねもともと敷いておかなきゃ意味ないじゃん難しいそうだからこん今からちゃんとね敷くのやだ <laughs> 一回漏らしたら逆にもう平気それそれメンタル的な問題メンタルもそうだし、まあ、1回見られたからもういっかみたいなうんいやあんじゃないまあそんな感じでねまあでも早く、まあ、感覚が戻ってくれるのが一番なんですが 何まとめが見つからなかったわ喋ったけどとりあえずまあさっきも言ったように私でも漏らすのでやっぱ漏らして結構こうね心身やられちゃうのは仕方ないんだけど漏らすまま漏らすということで、どんどん出していきましょう <laughs> 食べるのは体に良くないからねちゃんと出していきましょうということであ生放送 そうねそう実はっつってその漏らしのやつでもさ実は5月1日の生放送 <laughs> 生放送っていうか生配信ね生配信中生配信中もえー、と9時から始めたけど9時15分頃からにもう爆発して <laughs> ぜひ見てほしいだからもうテンションやばいから9 <laughs> 時15分頃にねあやばい トイレ行きたいかもって思ったのでももう生配信中だからなんか離れられなくて爆発したよね山形に帰ってすぐの時だから、ぜひあの漏らしながら45分間続けた <laughs> 結構序盤で生配信も見てくださいやばい今度6月1日に絶対突っ込まれそうコメント <laughs> まあそんな感じで、えー、まあでも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 では本日も最後までご視聴ありがとうございました